Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi Wa man wa Para alim, para ulama, para kiai Yai Khalil sedaya kiai Kang rawuh Kang Kalo hormati pun Bapak Bupati Bapak Wakil Bupati jajaran Forkompimda Kabupaten Tuban Kang kalau hormati TNI Polri tokoh-tokoh lintas agama tokoh-tokoh masyarakat Kang rawuh para hadirin wal hadirat ingkang minulya alhamdulillah ingkang dalu niki kita kholi Kanjeng Sunan Bonang ingkang minangka salah setunggalipun ingkang dipun sebat Wali Songo Wali Songo saat ini ada sing nambahi wali sepuluh, ada Gustur Tambah wali 11. Mbah Maimun Zuber <laughs> Sesuk wali rolas. Nah, semakin banyak wali pada saat yang sama semakin banyak yang gugat porowa wali sing mulai rangandel. ngandel wali ku apa bahkan sing paling anyar enten sing ngarani wali songo niku mboten enten mula kula dalu niki mangke tak jelaske wali songo sik iki soalnya kata sing gugat banyak yang menggugat mengatakan wali songo itu ndak ada sebab nopo kok iso wong wali ora ana sing ngerti kok kok wali neng Indonesia ngaku jumlahi songo Ono sing ngono la ariful wali illal wa walau alasane ono mawon dengan penelitian jarene nggih salah setengah setenggalipun bahkan wonten ingkang ngaku alumni tambak beras wonten sing ngaku alumni langitan sing ngaku alumni langitan pun Makhrus Ali ingkang ngaku alumni tambak beras pun Zainal Abidin nah jenggot itu dawa sak menten terus mengatakan wali songo ndak ada itu ndak ada buktinya akhirnya Kiai Said Nanti kakek pancen naik jenggot itu dawa iku goblok Hari Kiai Said maksudnya sing sing gonti dawa sing alok alok wali songo buatan enten nih wau itu dawa goblok akhirnya tiang niku bales teng kiai said kiai said yang goblok wong penerus wali songo kok mengatakan wong jenggote dawa iku goblok padahal kabeh wali songo iku jenggoten loh jarimu wali songo wingi raono kok saiki ono jenggoten Wes, Nah, tiang-tiang niki ya terus akhirnya wali songo ra Nah, di antara kelompok niki enten malih malah sing lucu. Melakukan penelitian nih Gajah Mada niku es Islam jenengi Gajah Mada. Ya, eh, sembuh karepmu Gajah Mada. Orang-orang ini nih lucu, ra percaya wali songo, termasuk ra percaya khol. ora percaya tahlilan, tapi ngarani Gajah Mada niku is Islam namine Gajah Mada. Lah kula dijak ketemu nggih, kula tak lokno terusan sampean iki aneh. Aku ndongakno wong mati kok arani ora tutuk. Bahkan musyrik. Lho kok malah kon saiki ngislamno wong ma wong mati. Wong Gajah Mada iki wis mati malah mbok islamno. Jenenge Gajah Mada Nah, sing paling anyar sing nglarakno ati niku, uh, nglarakno ati niku panjenengan. Ning panjene asline sing muni ya wong lara ati. Ngarani Raden Fatah itu Yahudi. Niki sing anyar nih. Mengatakan Raden Fatah Sultan Trenggono niku Yahu Yahudi. ngawur malih kerajaan Palembang Sriwijaya niku mboten en. Eh ten iki wong anyar. Ya ampuh-ampuh. E. Suwe-suwe sesuk iku nek diterusno murid dawa, engko nang Gusti Allah ira ono. Nah. Lha nah, ngeten iki pancene wong. Wong ya sak karepmu lah muni apa. Tapi kenapa saya mesti menjelaskan karena sampean ini wong milenial. Orang milenial itu adalah orang di generasi baru yang sama sekali tidak terbayang sebelumnya. Akan muncul zaman sing ini zaman milenial. Itu ora kebayang. Orang yang tidak butuh siapapun wong milenial orang yang tidak butuh konco uang sing ora butuh tonggo ora butuh sopo-sopo ini uang milenial jenenge uang milenial biyen kula ngaji niku butuh kiai mulakno wong ngaji niku nek ngarepe kiai niku sopan wong teng ngarepe menungso saat ini niku ngaji niku wong milenial ora butuh kiai karek download mula sakit ngaji karo ngising lah mula saat ini kathah tiang pinter neng orang duwe ah akhlak sebab ngaji neng ora karo menung menung so Wata. nah biyen kaya kula ngene iki kula butuh uang misalnya pengen belajar gawe legen niku belajar nang uang saat ini gawe legen buatan belajar teng uang teng tutorial pembuatan legen baru masa lo deh takok biyen karo wong sing ahli lo lo dong saiki tutorial pembuatan lo lodeh nganggo sanggul gelung niku mbiyen jalo ulang sakniki tutorial ora patek butuh mila niki zaman adalah zaman ketika menungso bener-bener mandi mandiri bener-bener mandiri mandiri sak geleme niku iso tuku ora perlu neng toko karek napa online kula di anak umur 14 tahun tuku nang Amerika rego 17000 apa nak benik zaman zaman ini, lah ini zaman anyar Milo anak-anak ini, ini gampang banget kepancing apa bahwa ada masa yang hi yang hilang ono sing hilang dan sampai tidak usah emosi. Kalau ada juga orang banyak hilang ingat, ingatan, kaya uang wali raono itu kan termasuk uang hilang ingatan. Ingatannya pendek. Raden Fatah Yahudi bon ya. Hai tailing nomeneh wong ini anak-anak masa depan, anak-anak milenial. Kenapa di Indonesia niku ono konsep wah wali nopo kok ning Indonesia iki ana wali iki kok dadak wali orang yang masuk kategori kekasih Gusti Allah sing wong niku ora patek tergantung kali donya nopo sebabe sebab dulu kita ini sebagai sebuah bangsa niku wis lengkap apa-apa duwe sing terutama wis duwe ago agama lah agama biyen sadurunge agama Islam terutama teng Tuban sakiwa teng ngene iki agamane Hin Hindu lah Hindu niku sing oleh ngomong agama namine Brahma Brahmana Brahmana niku wong sing wis orang ngurusin donya ora butuh donya ora njaluk donya uang sing anane nameng urusane karo para dewa niku namine brahmana lah sak ngisore brahmana niku enten namine kesatri kesatria kesatria niku kastane para raja kasta para pemimpin nah. Pak Kiai Fathul Hudan ini nek cara mbiyen kesatria. Lah niku. Nah, sak ngisore kesatria niku enten namine Wesya. Kastane para pegawe. Pegawe negeri niku Wesya. Ngisore niku enek kasta sudra. Sudra niku wong sing bendina mikir donya. Nyambut gawe petani, pedagang, tukang, eh duit karo duit wae. duit duit duit duit iku iku sudra muasih sugih kaya napa sud sudra ora oleh ngomong agama niku maca kitab weda diculek matane ngrungokno sogok kupinge ora oleh ngrungokno lah ngisore niku eneng kasta wong jaluk-jaluk pengemis namine paria paria niku peminta-minta paring-paring den paring-paring den niku paria ngisore niku eneng kucah. Kucah niki tukang ngentit. Copet. <laughs> Astane. Nah, ngisore kucah niki eneng mleka, maling. Tapi nek konangan melayu. Lu mleka. Delik-delik nganggo topeng, konangan melayu. Ngisore niku eneng candala. Candala niku begal. Nyolong tapi nek konangan wah wani. Lah, di kasta-kasta ini rawon sing oleh ngomong agomo, Sing oleh ngomong agomo, nameng Brahma Brahmana. Brahmana dong sing oleh ngomong agomo. Nah, poro Brahmana itu punya kehidupan yang unik. Napa kehidupan unik poro Brahmana? Setunggal niku biasanya poro Brahmana niku ngelakoni namini pun Upanisat Upanisat itu apa? Upanisat itu menghilangkan jati di diri. Jadi misalnya jati diri ini itu diselamur no. Misalnya, apa? Bartadi bupati ya tadi. Mau pindah gon, sing wadoh, sing rawono, sing kenal. Jadi bakul dawet. Macak wong ora ana sing kenal. Macak desa, macak katrok nek cara bahasa wong modern niku. ini pun Upanishad. Jadi dia tidak kelihatan. Lah. Ya Upanishad. Jadi misalnya bar dadi dadi Brahmana kadang macak wong ngemis ngono, lunga ngluyur, ra ketok kaya wong ngemis niku namine Brahmana. Kadang ngoten niku ra ketok. Nah, engkang kaping kalih nek pun saged ngoten niku nglakoni Upanisad. Niku nglakoni kabumian. Kabumian niku napa? Kabumian niku nglakoni urip kaya wateke bu, bumi. Sampeyan ngerti bumi? Bumi niku tambah digedhuk, tambah dilukai, tambah ngetokno sumber. semakin dia dilukai dia semakin menampakkan kebaikannya tambah disingi tambah subur tambah dipacul tambah tukul tambah diuyui tambah lemu tandurane niku wateke bumi namine kabumian dadi kudu iso manfaati kaya bu bumi nah ingkang kaping 3 nglakoni dharma namine pun upawasa upawasane ku wis ora mangan, ora ngombe, ora temok bojo. Lah niku mangke terus persiapan muksa. Muksa niku ilang raga sak sukmane, awake mimpes cilik-cilik-cilik-cilik lap ilang. Mlebu ning alam kelanggengan. Lah niku. Nah, niku para Brahma Brahmana. Lah mila wekdal Islam niku dibeto teng tanah Jawa. Nggih. Dibeto teng tanah Jawa. Kale para sodagar lari kali tiang-tiang suge wong Jawa ini terutama Jawa ini gue buatin purun lo wong sodagar kok ngomong agama sebab nopo sodagar niku sak sugiye nopo kastane kasta sudra gimana gue ya ya kalian mau gak sak piro sugiye poro sodagar niku nek cara mbiyen niku kastane kasta sudra ora oleh ngomong aga agama tadi wong Jawa diulang ngaji karo sodagar moh zaman semono karena apa sodagar niku sud sudra pengalaman nih wong Jawa uang nek isik mikir donya ora oleh ngomong aku agama Milo nih ono teori pengislaman Jawa disebarkan karena sodagar itu otomatis tertolak karena wong Jawa sodagar niku sudra sudra niku ora oleh ngomong aku agama mangka nih samudra pasai tahun sewu rongatus niku pun Islam berdiri kerajaan samudra pasai rojone maliku soleh maliku lahir sing teng mriki mboten iso mlebu moh Milo terus cerita sodagar kados Fatimah binti Maimun sing teng leran itu sodagar Milo mboten enten bekas-bekas pengislah pengislaman nah jejak pengislaman itu mulai ketika enten konsep wa, wali sebab nopo wali niku nek teng coro Islam niku prinsip hidupnya mirip koyo Brahma Brahmana uang sing wis ora mikir donya la khaufun alaihim walahum yakhzan ora teku khawatir ora duwe wedi lan niku mila akhire sing mlebet mriki tiang-tiang tasawuf sing pola kehidupane kaya kehidupan brahma brahmana ora patek ngurusi donya udu pedagang tapi punya kemampuan-kemampuan koyo ya, Brahma Brahmana Brahmana ini sekti-sekti mula wali ketika mau menggeser para Brahmana ya kudu sek, sekti lah mula ana wong cerita kenapa sejarah wali songo itu ceritanya tentang kesaktian-kesaktian lu pancen para Brahmana mbiyen niku wonge sekti sek, sekti Wong mriki niku sing dideloki sekti ora zaman semono. Sebab wong Jawa niku zaman semono nek urusan mangan enteng. Uang niku golek pangan paling enteng niku teng tanah Jawa. Sak donya niki panganan paling akeh niku teng Jawa. Sampeyan golek apa ning Jawa? Wong Arab iku panganane nameng kurma, roti, gandum niku. Niku kalih daging wis mek iku tok sampean golek gadung ra ono ngarap nggih sampean golek cipluan ra ono mula tiyang arep niku nek maem ngangge driji telu supaya ora cepet entek nah nek mangan titik dicawuk entek Jadi wong Jawa niku nek dijak rembukan panganan niku ora patek usum. Tiang Eropa panganannya mie. Tepung kayak sop terus mie dawa disumpit nong Cina. Sebab panganannya angel supaya raja cepet entek disumpit. Lah mie nek dicawuk ya gletek. Afrika panganan angel neng Afrika. Nandur jagung pangan bedes. Tek. Nandur pari pangan manuk emprit Lho nanti gedang dirisiki pedes, sisi munyuk. Tak. Eh. Angel nih ngono nih panganan paling akeh ya neng kene niki itu hitung. Dadi mula Jawa zaman semono tidak pernah kemudian ribut masalah panganan. Maka wong Jawa nih ura patek bakas panganan, pokoknya agar ngumpul kayak imangan nih Wong mangan ora mangan kum kumpul. Saya hitung sampean panganan yang Jawa akeh ya apa. mulai sego ana, gedhagung ana, uwi ana, gembili ana, tales ana, suwek ana. Kaspe ana, bolet ana. Wis anane ana ning kene iku, bahkan Jawa. Apa? Irut ana, ganyong ana. Wis anane kacang kapri ana. Apa sih? Jadi, mau zaman semonten wong Jawa rembukannya bukan tapi rembukan sesuatu yang tidak ada di sini nah para brahmana itu sekti-sekti lorong sekti paras ya, nah itulah Milo begitu harus berbicara tentang pengislaman mula terus akhirnya sing metu niku para wa lali ngimbangi konsep Brahma Brahmana lan niku lho Mila di Jawa niku anane wali tur wali niku kudu sekti sekti karomahe tu kuat karena jowo Jawa ku Brahmana sekti sak sekti tadi tergantung Afrika pengislaman nih ora perlu poro wali-wali biasa mawon kenapa karena Afrika waktu Islam teko Afrika ku negeri yang terbelah belakang Eropa Islam teko Eropa ku senengane tawur tawuran perang makanya sing teko merono pasukan-pasukan per perang lah di sini negeri yang damai negeri yang tentram wis duwe agama ke agomone rukun Hindu bu Buddha wis rukun sebab Islam teko wong Jawa wis duwe cekelan bineka tunggal ika jadi wis lengkap cekelannya wis bineka tunggal Ika cekelane wis mangan ora mangan kum kumpul wis apik kabeh. Omong sak omong wis omongan suwarga, omongane halus. Nggih ta omongane halus kelas ana, ana kelas nendra. Ana kelas sare. Ana kelas tilem, ana kelas bubuk, ana kelas turu, ana kelas batang. Wis ana kabeh ning Jawa niku. Ana kelas kapundhut, ana sing kelase sedo, ana sing kelase mati, ana sing kelase bongko. Wis ana kabeh. Ana sing kelase dut, ana modiar wis ana. Lho. Cak bangsa kita Islam teko niku wis dadi. Dadi Islam niku paling susah niku mlebu tanah Jawa. Jawa sampai aja sembrono. Mangane nek wong Jawa niku pinter-pinter, aja gumun. Lho nek bab pinter wong Jawa lah pintere ora umum. saman pengen ngerti pintere wong Jawa. Arab alat musiknya apa? Terbang. Terbuat dari kayu dan kulit. Eropa alat musiknya gitar. Terbuat dari kayu dan tali. Jawa alat musiknya apa? Gamelan. Terbuat dari logam hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Jadi Islam tekor itu dewa dewe itu tutup bangsa kayak latihan bangsa yang sudah maju wis makmur mampu menaklukkan dua per tiga dunia menaklukkan Mongolia bangsa penakluk namanya Mongolia Arab diluluh lantakkan Mongolia Cina diluluh lantakkan Mongolia Eropa luluh lantak karena Mongolia begitu melepuh tanah Jawa tabrak Kertanegara kelelep sedoyon pantai-pantai itu Tuban mulai zaman ini nyilem mojo kaget meruh entuk piring-piring zaman Mongo Mongolia itu kenapa kalah nih ini diantem kali Ronggolawe bubar anak Tuban jadi panglima perang penghancur Mongolia itu putra terbaik dari Tuban jenis Ronggolawe Lho. Kula kula nek ngaji teng Tuban ngono to. Tuk mikir kula niku. Tuban iki gudange wong top ya Tuban. Gudange wong ngalim ya Tuban. Wali-wali ya Tuban, duwe wali piro? Sing kondhang telu, papat. Sunan Geseng ning kene. Sunan Kalijaga teng mriki. Sunan Bonang teng mriki. Mbah Ibrahim Asmara Kondi teng mriki. Lho, papat waline. Ora medeni wong. panglima perang Ronggolawe neng kene. Mula wong Tuban niku medeni e, wong sampe saiki. Turunane wong ampuh kabeh. Mula nek kadung ngalim, ngalime ora jamak, kadung diablek, diableke ora jamak. Wis wong Tuban iki ora sagumon. Kula ora heran. Nggih, rame mbleh sapi ya ana, rame mbleh celeng ya ana. Tuban. Lagi betan? Lah nggih. Enggak, ono sing terbangan ya lengkap, sing eh ya ono letupan lengkap lagi. Ini sebenarnya Jawa itu wis hebat zaman semono. Jadi Islam datang itu bukan ke negeri antah berantah, bukan ke negara yang lemah, bukan. Kita kuat zaman semono. Apa ae ono nang kene? Armada-armada perang di sini punya kapal besar tanah Jawa itu Mongolia niku duwe kapal induk ngangkut 1500 tentara, 500 jaran. Tapi kapal besarnya Majapahit, kapal besarnya Singasari sanggup ngangkut 2500 tentara, 1500 kuda. Makanya kapal Mongolia ditabrak kapal Jawa bubar. Ya sebabnya kayu jatine sik gede-gede ya. Loh, Jawa. Bangsane rukun, Tidak ada bangsa rukun kaya bangsa di Nusantara waktu itu. Perang agama. Lalu pertama urung ono sing perang agama. Kene wis perang agama sih. Antara Hindu Buddha tahun 800 800 lawir. Sing Hindu rajane jenengane Panukuh. Wangsane Sanjaya. Sing Buddha wangsane Sailendra. Rajane jenenge Garung utawa Semaratungga. Ini perang dua raja nih. Sampai akhirnya sing Wangsa Sanjaya, si Panuku wedi dadi rojo karena kalah perang. Melayu teng India, belajar ilmu arsitektur. Mulai dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Si Wangsa Sailendra, rojone jenengane Garung, utawa Semaratungga semakin kejam. Angger Hindu pateni. Sampai akhirnya Buddha memenangkan perang, dan akhirnya pengen gawe candi tapi rano sing iso gawe wong goblok kabeh akhirnya golek arsitek itu tiang Hindu niku wau Milo wong butuh bangun candi Hindu hasilnya ada candi Buddha neng modeli Hindu jenenge Sambara Budura utawa Borobudur akhirnya begitu Borobudur jadi anak Semaratu nggak jenengani Pramudawardhani malah jatuh cinta karo cah Hindu nih sampean bayangno anak Erojo Budo nyenengi wong Hindu mungsuwe dan akhirnya harus dinikahkan karena nggak ada pilihan lain anak semata wayang mulu wong tuban sing wingi ribut 01 02 aja mbok terus-terus no engko nang anakmu jatuh cin cinta dan gila lu akhirnya rukun wong Hindu mau udah dirojo di kerajaan Buddha gelarnya Rakai Pikatan akhirnya bala putra dewa wangsul teng Palembang gede no Sriwijaya nggak ribut agama wangsa apa isana geser ke timur pimpin sindok tadi cikal bakal kadiri doho gak ribut ago agomo akhirnya jadi be, besar tadi singosari tadi pahit sampai pahit tetap rukun dalam bineka tunggal ika maka sama-sama saling rukun dan ketika sama-sama rukun saling jaga sing Hindu Joko Buddha nek Buddha ono acara neng candi sing Hindu Joko nek Hindu ono acara neng purene wong Buddha Joko mulu sampean gak usah kumun Nek ono Natal kok banser Joko Grejo ndak usah kaget. Itu adalah warisan asli nenek moyang bangsa Indonesia. Pemenang sesuk ini Gus Syafiq putrane Pak Bupati tadi ketua Ansor Jawa Timur. Timur nanti cucu kaget itu bukan barang baru. Uang ngarani itu barang anyar. Artinya dia tidak memahami bangsanya sendi sendiri. Gak paham. Kira wis rampung zaman semono. Universitas terkuat di dunia namanya Nalanda ada di Indonesia ngajarkan kitab masyarakat yang baik namanya Sutasoma karya emputan tular mengajarkan hukum tata negara terbaik jenenge kitab negara kerta gama sing ngarang Empu Prapanca apa ora ya, duwe makanya aja cowok itu iki duwe apa-apa ya wong Eropa punya kisah cinta namanya Cinderella apa ibu tiri yang kejam jenenge Cinderella Kini yang duwe bawang putih bawang me merah wong kono duwe wong wong kuat jenenge Samson Kini duwe bantung bondo Oso, sana punya kisah cinta Romeo Juliet. Orang Cina punya kisah cinta sampai engtai. Orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila. Kita punya kisah cinta apa? Andi Andi lu lumut Panji Asmoro bangun duwe ngape? Orang sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, kita punya kancil nyolong ti. Timun apa yang kita duwe ngape? Jadi cari perbendaharaan yang paling lengkap, cari perbendaharaan hidup itu di Nusantara. Maka kita bukan bangsa yang kecil. Lu Islam niku teko niku ketika bangsa ini di puncak kekuasaan, kekuasaan. Cuman rojo Jawa sadurunge Islam niku nek mandek dadi raja terus lunga ngoten niku mawon mboten diurusi kratone sebab nglakoni dharma upanisat kabumian kali upawa upawasa lho itu bagus di sisi yang lain waktu Islam niku teko di Jawa muncul aliran yang sangat keras jenenge aliran Bairawa Tantra ini aliran paling keras dan paling kundiang aliran niku nopo tiang-tiang sing wau kula critake ora mangan ora ngombe ora temuk bojo mimpes cilik awake niku delap niku kathah sing gagal awake wis mimpes cilik-cilik-cilik arep ilang delap ngono ana sing eling weduse eling bojone macet akhirnya ajeng gedhe malih mboten iso ajeng ilang mboten iso lah niku sing akhirnya dadi jenglot utawa petara ka karang mulo sampean nek petuk jenglot aja didolarang niku produk gagal muksa Lah akhirnya apa? Wong-wong ini kapok nah aku macet ngono. Akhirnya cari ajaran yang lebih enteng tapi menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Nami ini ajaran kali. Kali ini ku ajaran turgo, turgo ini ku ajaran shiva zaman semontan. gua ngulangi boten nahan hawa nafsu tapi ngumbar hawa naf, nafsu supaya syahwat awak niki rangkep jam, jangkep Mula nglakoni upacara namine pancamakara. Pancamakara niku lanang wedok muter udo kabeh, melakukan hubungan seks bebas sak mblengere syahwat ngisore udel kudu diwarki. Mangan panganan napa mawon supaya wetenge niki anteng. Pikirane ben tenang diombeni arak. Nek cara sakniki ngono tuwak. supaya pikirane mangke anteng awake anteng nek sukmane dilungake mboten muksa ning cukup ngrogo sukma mula supaya iso ngrogo sukma awake ora ubah pakani daging menung menungso namine mamsa lah niku mula ana lahir sumanto wakhire teng Jawa muncul aliran baru ngrogo sukma sukmane lunga dijak nyolong akhire jenenge nge, ngepet sukmane lunga jak mateni wong jenenge santo santet sukmone lu jak nyenengi wong wedok jenenge pe pelet akhirnya menghasilkan ajaran santet peletnya ngepet lan niki medeni wong beberapa kesatria beberapa raja penganut ajaran bayi rawa tantra lan niki lah lo ketika Islam dugi niku kathah ulama mati. Dinapaken ya disate. Sate ngoten mawon. Pangan nih, mawon. lupa cara nih, muter nih udo kabeh ngedep arak ngedep tumpeng ingkung menungsong rogosok sukma santet pelet nge. hebat. Lah gue mengingat begitu Islam nih gue dugi. Itu menjadi prioritas. jing ulang ngaji, sing jing ngadepi wong bayi rawa. Nah sing duit tugas ngadepi bayi rawa gue sece kali sing duit tugas ngislam, ngislam nggih. Sing mulang ngaji seje. Sing bagian gelut karo wong bayi rawat niku siji. Niku didatangaken khusus saking Persia mriku. Naminipun Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi. Nah, ilat Jawa ini lak angel to memahami Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi. Mula teng Jawa niku namine jadi Syekh Subah Subakir Sayyid Samsuddin Al-Bakir. Nah, sing bagian ngulang ngaji sopo namine Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Ka Al-Kabir sing ila Jawa ngarani Syekh Jumadil Kub Kubro. Oh niku sak baraan niku. Nah, Syekh Jumadil Kubro duwe putra. pun Maulana Ishak kali Mbah Ibro Ibrahim. Sing Maulana Ishak nglairaken Sunan Giri sing Mbah Ibrahim pindah Tuban mriki ngelahirakan Raden Rohmat Sunan Am Ampel Hai saya mulang ngaji Nah, saya subakir ini bagian ngadepi yang bayi rawan niki. Saya santet pelet ngepet niku lah Mbah Ibrahim Asmoro di niki sing teng Tuban niki kalih Maulana corong cara wong di dipondhokno kalih saya Jumadil Kub kubro kali bapak ini di pondok itu gini saya subah subakir milo akhirnya begitu teng Jawa Tengah niku saya subakir rampung ke tiang bayi rawa tiang bayi rawa niku sebagian melayu ngetan sebagian melayu ngulon sing melayu ngetan munggah gunung lawu melayu ngetan munggah gunung kawi melayu ngetan alas purwa banyu wangi dipimpin menak sembuyu kali bajul sengok Sengoro. Lah niku menghasilkan ajaran lawa baru teng Banyuwa wangi. Lah Sesu Bakir sepuh sing nguber niku nggih tiyang kalih niki Mbah Ishak kali, Mbah Bro. Mbah Bro nguber teng Banyuwangi mereka Sing akhirnya Mbah Brohim Bangsul mriki lah Mbah Ishak dipek mantu kalian se menak sembuyu teng Banyu wangi dinikahaken kalian Dewi Sekardadu ngelahirakan Mbah Sunan Giri. Lah, penerus penerus e sing ajeng nakloke Bayi Rawan iku sinten? Ternyata tampuk untuk melang apa ngadepi tiyang Bayi Rawa saking Mbak Isha, saking Mbah Brohim. Niku mboten diparingke teng Mbah Ngampel, mboten diparingke teng Sunan Giri, tapi teng putrane Mbah Ngampel ingkang nami Raden Makhdum utawa Sunan Bu... Bonang lah Mbah Bonang niki yang akhirnya dipun tugasi ngadepi santet pelet nge ngepet sama nih sombayang nah, terus Mbah Bonang sekti nih kaya apa Lho, mula Sunan joko sing kondiang kaya ngoten niku tetep takluk nih karena Mbah Bonang kulo mboten bayangaken Mbah Bonang sekti nih kaya ngapa mula ada cerita biksu saking India kelelep tengah laut tuh ya meng diokok ini tok dan pinggir Syekh Magelung teko nang krek-krek-krek ilang tengok ngono lha kula wah ngekoli Mbah Bonang kok nang rambutku dicukur aku ora roh. <laughs> Kita nggak kebayang Mbah Bonang iki sektine kaya apa iku ora kebayang kula. Lho Sunan Kalijaga niku gelarnya berandal loko. Ya, berandal ngerti dhewe lah. Loko niku kondang, jaya niku sek sekti. niku ngangkat Sunan Kalijaga dadi murid itu ora masuk akal nek cara kula. Niku nek ora saking sektine guru ramani ngangkat murid nganggo cara model kaya ngoten niku. Sunan Kalijaga niku rajane brandal. Tapi diangkat dadi murid niku kon nunggoni teken. Lah ngenyek pol to niku. Lung ngangkat Sunan Kalijaga, Sunan Kalijaga iku rajane brandal. Kudune kan ngeten, "Eh, Sahid, tak angkat dadi muridku." Tapi tolong berandal sak pantura iki tunduk ke kabeh woi ku gagah kang itu perintah sing nek iso diceritakno wong lah sampean dikongkon apa karo gurumu <laughs> aku kok numpes berandal lah terus dikongkon ngopo gurumu Nunggu teken ora enak ta terus <laughs> ngene coba iki iki ora mbah mbonang rawani kok iki aneh sampean lho saiki anu kok banser iki contone banser nek iki wong ana mumpung ana banser tak gawe contoh Kang melu aku neng mundi kiai aku harus ngaji nang Tuban tapi antarane Bojonegoro karo wanu pelumpang ini wano berandal aku rawani lewat kono oh beres kiai patenane kabeh ini aku mesti dicerita cerita noneng dindi bah kiai muafik cemen Mosok ngadepi brandal rawani, nek ora tak rewangi tak tatai, ora tutuk utuban. Niku mesti dicerita-ceritakno. Seje nek Kang, melu aku ngaji ya. Nggih, nggih. Engko tugasmu nek aku munggah panggung, sendalku kan ngadep rene. Lah engko nek aku medun mek ora kerepotan walien. Iku mesti ra diceritakno wong. Soalnya diceritakno lah kok uripmu ra mutu ngono Kang. <laughs> Sampeyan lu ora kebayang lho sampean Ini bener-bener kula mboten kebayang. Wong wis terkenal rajane branal kok nunggoni teken ya Allah. Sing teken niku lho ora ana sing nunggoni, ora ana sing nyolong. Iki ora masuk akal kula. Tur nunggoni teken niku lak pekerjaane kawula to, pekerjaane budak, pekerjaan rewang. Raden Sah itu putrane bupati lho, putrane bupati kok nunggoni teken lho cah rambut ini. Hei berarti Sunan Bonang ini jen kedel tenan boke lo rak bayang no kau yang ngopo bang Bonang. Ya Allah nengko no, lo mikirin awal rawane. Oh, nanti nang dipentelengi kau kok kono. Wali kan udah mati ngawur tapi an deh bang Bonang. Wah, akhirnya Mbah Bonang tirakat ya, karena mendapat tampuk pem, apa, pimpinan untuk ngerampung yang bayi rawa Mbah Bonang ini topo ya cara bahasa kholwat. Teng pundi? Teng bawean. Mila wong bawean sani, ya melu dua duweni duweni jeng Sunan Bu Bonang. Mula begitu seto, parani mriki dijaluk jenazahe jeng Sunan Bu Bonang tapi diparingi kafane mawon. akhirnya teng mriku nggih enten makbare jeng Sunan Bonang ning kelase ka kafane nggih. Lah sasampune ngadepi teng mriku. Lah bonang niku petilasane enten. Teng pundi? Teng bonang niku enten niku. Sing pesujutan niku. Ini niku bedane kula kadang nek delok pesujutane Mbah Bonang sampai nyitak sikil, nyitak bathuk, kroak ngoten niku. Wong biyen niku nggih. Saking resike begitu sujud mancep ning watu kenek pancaran uluhiyah, watu ini ambrol. Lah sakniki wong sujud niku ora patek niat dudu watune sing bolong. Malah bathuke sing ireng. Siji, jeng Nabi niku untuk wahyu niku energinya luar biasa, micak watu ini nyitak si sikil. Mbah Bonang begitu ya Allah, energi uluhiyah perut perut ngoten niku. Kaya setrum kretek ngono niku. Watu ya ora kuat nampa ilham nampa karomah kewalian. Nek nah, watune sing remek. Lah saiki wis sujud eling wedhus sisan ah, ya. Wis sadang wis sujud ndah wedhusku mah ya. Mula akhire tiyang sadhe iki niku mboten nenten sing ngalahno nekel, malah bathuke sing kalah. Mula kathah sakniki tiyang ya kula niku ora kok wonten nggih, wonten sing tese kiat enten. Tapi sebagian besar ngono sing telung dina won cepete mal pun, Lah saking ngriku Bapak nang niki tirakat malih. Kulo pun melakukan jejak nih, pun kulo kulo anu kulo niki. Soalnya nopo? Tiang bayi rawa sak sampune saking Banyuwangi ku hilang diajar Mbak Iskak niku. Sebagian melayu teng Bali. lu kok digolei kali Mbah Bonang niku ternyata wong bayi rawa niku ngumpul malih teng Kediri, Kediri. Teng Kediri niku teng daerah Pagu Pamenang men era. Niku enten patung namanya patung Totok Kerot. watunge gedhe katene motone mendulu lho. Totok krot. Lah, iku teng daerah Pagu Pamenang cedak muksone Jaya Ba. Hoya. Wonten mriku niku upacara Bhairawa malih, mangan wong, napa mangan ngombe arak. Lah, Mbah Bu nang tirakat teng setunggaling kampung. Niku nggih, ditapani malih tapi mboten langsung diserang. Teng kampung naminipun Kampung Singkal. niki sakniki diarani kampung singkalanyar kecamatanipun prambon kabupaten ngan nganjuk kapan-kapan wong tuban rono ana petilasane teng mriku wonten mriku akhire mbah bonang nirakati khusus wong bairawa niki sing nyebabaken mbah bonang boten sempet ra rabi ngoten lho dadi pejuang tenanan Wakhirnya tiang bayi rawa sing teng daerah terakhir teng kediri teng totok kerot sanggup ditaklukaken kali mbah bo mbah bo nang lani sing akhirnya nyerah bareng nyerah aku ojo dipateni ora ora tak pateni sing penting kue dadi ape aja mangan wong Aja mentem terus ngono ya. Aja terus santet pelet nge ngepet aku lo terus kedah pripun wis ngene wae ya. ajaran Bairawa Pancamakara iki ayo didadekke sing luwe apik muter tetep ora apa-apa muter muter lanang wedok ora apa-apa ning aja udo nganggo klam klambi milo akhir diklambeni lanang wedok sewean ora melakukan hubungan seks bebas lah arak iki haram dul Mulo kali mbah bonang tetep muter ning arak e ganti wedang putih kopi utawa teh. Tumpeng iku halal wong sego. Mula tumpeng ora apa-apa ana. Lah ingkong menungso <laughs> sing calon dipangan niku wau niku digentos kali ingkong pi pitik. Lah mantra ngroga sukma digentos kalian kalimat tauhid la ilaha illallah. Lah Milo akhirnya ajaran niki dados sak niki dadi ajaran sing wonten teng Jawa namine genduren utawa tumpeng tumpengan terus kiyaine teko dungane Allahumma barik lana anger ana tumpeng panganan teko barik lana mula tekane tumpeng ana sing ngarani barik an borak barik borak ba Tarik lho ngeten iki lho. Dadi mulane saiki ana wong kok ora ngerti asal usule Tumpang, asal usule ingkung pitik iku kandhanono. Cek gak musyrak musyrik musyrak mus musyrik. Lah nek wis sampean kandhani kok isih ngeyel tapuken lambene. Dani lho. Dadi ini iki ku mboten musyrik. Sing musyrik niku nek isih udo isi arak isi tumpeng ingkung menungso ngrogo suk sukmo lah kula niku penelitian ajaran niku dangu ke tahun 95 an wonten niku nah setelah sing teng mriki dirampungaken kali jeng Sunan Bonang sebagian onten sing boten trimo melayu tapi manggene boten teng Jawa wangsul dateng Indi India lah teng India Sakni kita tuh sekte sing paling medeni neng mereka dikenal kanti jeneng sekte Agori. Sampean buka nang YouTube iku ana. Kulo cerita sangang puluh, taun 90, 98, 90 pira wong lu gak ngandel dikira-kira ngarang. Akhirnya enten tiang Inggris ngandel penelitian teng India menemukan sekte Agori niku. Akhirnya saat ini hampir seluruh hak paten cerita tentang sekte agori DEDE per bulan keuntungannya di atas 5 miliar dolar lah saat ini sekte agori ini aku medeni uang neng kono ini aku biar asli teko tanah jo Jawa nah, ini tanah ini medeni Jadi itu lo sebab Mbah Bonang niki menaklukkan orang-orang yang berasal asli dari meriki Milo Mbah Bonang niku sing paling ngerti uko apa kelakuane wong Jawa wong Jawa mlebu teng Kediri mlebu teng anu mula Mbah Bonang ini adalah cikal bakal pengislaman tanah pedala pedalaman paling ngerti Mbah Bonang niku nek urusan wong Jawa soalnya nopo melakukan pertarungan langsung dengan kekuatan Bairawa Mila terus Mbah Bonang duwe murid yang Sunan Kali Joko sing ngerti piye carane ngislamne wong Jawa. Wong Jawa saderenge pesisir tok mboten saged mlebet teng jero. Sing mlebet teng jero niku wong minggring-minggring jenenge Si Abdul Jalil. Ora wani mlebu bleng ngulang ora wani, minggring-minggring tok ngadepi wong pedalaman sing pinter-pinter niku wau. Si Abdul Jalil ngulang syahadat tok ora wani ngulang salat ngundak diamuk. Mula Si Abdul Jalil damel pondok pesantren Lemah Abang. akhirnya saya Abdul Jalil terkenal kanthi jeneng Syekh abang Syekh Abang bosok halusnya niku Siti Brit Siti Brit niku kami nih Syekh Siti Jenar lah mula Syekh Siti Jenar niku pendiri pondok pesantren lemah abang mulang sahadat tok mula wong sing alumni lemah abang dikenal jeneng abang abangan mula wong abangan gelem sahadat rung gelem sembah sembayang tuban tesih kathah ngoten niku dari gue sebab lemah bang lah saat dari ini gue menteri sama lempu ngong jeru nih gue atau siapa tinggalan dia mau cobain sing sakit nembus gitu termasuk mbah bo bonang sing mandikan ini gue enggak sing damel rumus rumus tembang rumus rumus gendeng mbah bonang nih gue diparingkit tengjeng sunan kali joko Mula yang Sunan kali Joko itu yuk ya undang. Ngeten niki nggih karyane Sunan Bonang ngeten niki. Niki karyane Mbah Bonang. Nggih. Sarung nih karyane Mbah Bonang, diarani sarung nih Mbah Bonang. Sebab ini niku jubahan. Jubahan dugi mriki didamel tandur mboten iso. Digolu ngoderep mboten saged wong. Jubah kesrimpet tur nandur niku mun mundur. Lah nek mundur ngene aja ditandur kene. Mula kali mbah bonang diketok lah diketok ketok baju syar'i jadi baju syar'in syar'un wang jawa ini huruf ain orang duwe duwe nengo Mula syar'un tadi sa sarung saruan tadi saru sarungan soalnya wong jawa ini duwe ini mau ngobodo ngorobil alamin robil nga lamin muka sing seko syar'un tadi sa sarung katok eh katok iman klambine sing jubah dhuwur jenenge klambi tak takwa mulo kiai santri niku nek takbir biasa mawon Allahu akbar wong duwe cantol cantolan wong bebetan niku ana pentole neng kene mulo nek takbir Allahu akbar mesti nyantol nah sing rada sarung ya Allah akbar ya samene, kuatir melorot dari lah ngeten ngeten Ngeten ngeten iki termasuk karena Mbah Bonang. Sing ngulangi wong Jawa duwe ilmu ngerti mati ya Mbah Bonang. Sing ngerti wong Jawa ngerti mati bablas ini ya Mbah Bonang. Maune wong Jawa niku ngerti nenek mati ku urip meneh. Jenengane reingkar Nah sila Islam kan buatan Islam ini mati bablas plung tak sesuk dihitung innalillahi wa inna ilaihi Rajun kanggone wong Jawa iki piye kok mati kok 14. Akhirnya diulangi. Ya, mbah pun ngulangi ngulangi terusne Kanjeng Sunan Kalijaga. Tapi saat durungnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun dipaham wong Jawa, dibahasakno Jawa sih. Bosone nopo? Aja lali sangkan paraning dumat dumadi niku mbah benang. Lah supaya ora lali sangkan paraning dumadi, wong Jawa niku senengane kan nyanyi to nembang. Mula supaya gampang dieling-eling sangkan paraning dumadi niku dadekke tem tembang. Dadekke tembang. Nah, ditembangno wong Jawa hobine nembang, weruh mentok ya nembang tok, mentok tak kandhani, wong mentok kok dikandhani. Wong Jawa iro lintang ya nembang, yen ning tawang ana lintang, cahayu nembang. Baru semut ya semut ireng anak-anak kebobong kang nembang. Bojone minggat tang Bali Sri nembang. Bahkan wong Jawa niku duit tembang sing sak donya gak ono sing duwe napa tembang silet, Wong Jawa tok sing duit tembang silet nih. Eh. Demo silet kudi karena yo kendang jebang Jawa. <laughs> Lah akhirnya jadi jadi tembang jenenge tembang mojo pat. Eh sunan bonah sih tambal. tembang mau pat nih gue nopo mau ngurep kudu iso mau barang pa papat nih cah milenial gitu ngerti bangsamu itu mau coba nih barang papat barang papat nih bukan cari nyowo sing medut tengah alam dunyo manggon jeru ro doko Rogo Rokok nih kawinan tuh ban beri kemauan, wong tua nih mangan mangan, metu tadi uyo, metu tadi tayang, metu umbel, ono tadi simpen, tadi daging, tadi apa dadi getih dadi daging. Lah daging ini paringi nyawa, nyawa keng akhirat. Nyawa medun kancane papat sebelah kiwa iblis loro nyasarno, sebelah tengen malaikat loro gandol andoli. Jin korin kali hafadho. Supaya wong Jawa paham dijeneng ke dulur papat limo pancar. Mula pancar ini butuh apa-apa iso nganggo dulur tengen dulur kiwa. Pancer pengen bojo ayu nganggo dulur tengen moco ya rohmanu ya rohim ragelem dulur tengen nganggo kocok kiwa so nama teka jiajiku jaran go goyang podo I love you nih pengen roso nek dulur tengen la haula wala quwata illa billah nek dulur kiwa so nama teka jiajiku bantung bondo oso pengen suge nek dulur tengen ya fataku ya rozak sholat du duha nek dulur kiwa nopo gawa pitik cemani munggah gunung ka kawi utawa lu ngombe beti dulu lah Duh. lah mula kiai kali dukun itu foto angker kiai kok tirakatnya kuat ya dongane mandi dukun rata waktu kok tirakatnya kuat ya dongane man Manti, foto mandi nih tunggu lagi pite hilang tak kok kiai ya ketemu tak kok dukun rata waktu ya ketemu ketemu sami mawon foto padangi neng padangi seje, sing cici padangi lampu sing cici padangi rumah kok obong gue lagi ilang, hilang lagi sentolop pite ketemu ngangge blarak dikendel diobong piti yang ketemu sentolo PC utuh blarak entek kok obong itu bedanya nar karena nur lah mula tembang kang kawitan dijeneng ke tembang mas kumambang babonang itu sing gai itu mas kumambang itu mau kemambangnya nyawa medun tengah alam dunia manggon jeru rogo nah ini bar mas kumambang nih, ku tembangnya mijil mijil itu apa? lahir lahir lanang utawa lahir itu nek lahir lanang ake koe wedhus loro nek lahir wedok ake koe wedhus si siji lah nek wandu siji setengah bere ber wer bere ber, ngoten ya nek wis bar tembang ngene iku mijil menungso ngalami tembang kinan kinanti cili cili sangoni kanti agomo, kanti akhlak diwulang nga ngaji lebok TP TPA anak-anak ini, wayang ngaji kon ngaji ra ngaji saduk Suntik kupinge, wayang ngaji ora gelem ngaji. Wong tuane ora trimo tapuk sisan. Ruki nanti. Soale ki nanti ora disangoni kanthi agama kanthi akhlak, anak menungso kesusul tembang si sinom wis bakal dadi cah nom mulai ndap ndablek. Lah nek wis bar tembange sinom tembange asmara dono mulai ke taman asmara taek kucing rasa cuk coklat Nek bar asmarandana tembange gam gambuh bakal jumbo lanang wedok mulai bangun rumah tangga. Lah nek bar bangun rumah tangga tembange gu, gula ketemu dandang pahit ketemu gula le legi oleh bojo bagus pinter duwe akeh kok Pak Bupati gula. Oleh bojo wis rupane elek gak tau duwe dhuwit senengane ngramal tokel iku pahit oleh dandang. Nek bar dandang gula tembange dur Durma wayahe berdharma bakti. Cara gedang metu wae iku pakan manuk, pelem metu wae iku pakan co codot. Lah wae menungso urip iki apa? Mana buah kehidupanmu? Nek duwe bondo endi pandamu sing mbok belanjake nggo wong akeh. Nek duwe ilmu endi ilmumu sing mbok manfaatke nggo wong akeh. Nek duwe tenaga endi tenagamu sing mbok manfaatke nggo wong akeh. Durma kok ranang berdharma bakti kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mung mungkur dengkul wis mulai linu untuk wis mulai pro protol mbien ngu berbal sedina, peng limo kuat saiki ngetut no putu pasar malet wis melet meh meh eh eh ku pangkur seknomenin doa plek tatonan nogo neng dodo kok wis mengkeret dati gambar cacing lah iku wis pangkur wayai mungkur sing maune tatone manuk garuda kok wis mengkeret dadi manuk peking nah iki wis mungkur mungkur wayahe mungkur ya nang mlebu masjid raketang setahun pisan riyo riyo yo nang rono yo nang rono wis aja petita-peti petiti wayah pangkur kok ora nang mungkur sampean kesusul tembang megat roh copot rogo sak sukma sukmane terakhir menungso tembangi pucung meng dipocong sluku-sluku ba bathok lebokke lawang ciut mula wong tuwek jenenge Bu Buyut siap-siap mlebu lawang ci ciut. Lho. Mbah Bonang e sing mulang. Lah nek wis mlebu lawang ciut petuk malaikat mungkar nakir mesti takoni meneh marrobuka. Allahu rabbuhum Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Ulambe muni Allah ora iso ditapuk malaikat mungkar nakir tepawak. Lho. ajeng kenek tadai kali malaikat rokib ojo kang ojo piye iki muni Allah ra iso iya iku latuban ora diali batak dene ana caraka nah wis gelem belajar wis iki lho ana pengajian ya teko sinau lho ana ngaji moro ana apa ya teko ngaji teko oh iya catetane ana teko ngaji tapi kok turu <laughs> ora apa-apa to ngaji iki nek melek matane ya matane ngaji nek ngrungokno kupinge ya kupinge ngaji nek turu iki terus piye pokok ngetok sing ngaji sesuk kan tak hitung kabeh iki mula mula sampe ini ngaji ini yang turu turu oh kok apa apa sing penting bokongnya bokong nggak ngaji saya setakon nanti kajaran motomu pun telas ya Allah lo kan teh langge ono wong ngising belum dulu ini kan teh lambemu kajaran nih gak pun telas mau ono wong numpak motor nang bokongnya ketok kulo muni wow ini teh Lah ngaji mu neng ndi? kata sing teng bokong tesih. Ya delok bokonge. Wa tasyadu arjulum. Oh iya bokonge ana. Oh iya bokongmu mlebu swarga. Heh, bokong tok ya Allah. lu mula ngeten-ngeten iki niati nga ngaji sina sinau mula sampean kula suwun nggih. Nek ana tarekah ya, tuban kan kata tarekah. Enten nggih. sampean melo nang daftar nang kondo yai kula daftar melu toreko yai oh nggih wiritane ping pinten yai ping satu beten kuat yai nang kuatmu ping pira ping gangsal yai lah sangang 95 sapa sopo ngono lho kula kan penumpang yai sing penting numpak turu ngorok tekan nggon penjenengan kan sopir sing kudu melek ngoten niku pokoke nek medhun tak bayar tak bayar Mungkin nak diulang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Sesuai ya Allah, ya Allah, ya Allah, turu. Ya Allah, Ala yeung kringe. Yalah yalah. Alah suwene. Lah. Lah nek ora gelem belajar takoni merebu kah? He? Merebu kah? He? Wong ora gelem sinau. Ha he ha he pak ngoten mawon. Cewem <coughs> pak. Canggah gulune. Eh. Langsung dadi waring wedi delok akhirat cemplung non rokok diudek nyeru neraka angkat gantung kaya siwur Eh, iwil-iwil-iwil tutuki meneh modal madil keterangan bodol gwecek ajurmu mur kaya getebok bo bosok lho mule pangkate menungso cara Mbah Bonang anak bapak simbah buyut canggah wareng udek udek gantung siwur tarangan bodol ketebok bo besok eh apa sampean ini gak ada waktu tuban Ya Allah, ngene iki biyen dipeto jeng Sunan Kalijaga. Digawa nang Demak. Ditekno keraton Demak kali jeng Raden Fa Fata. Demak bangkrut pindah teng Pajang. Saking Pajang dipeto jeng Joko Tingkir, kali jeng Joko Tingkir bangkrut dipeto kali Danang Sutawijaya teng Jog. Jogja mula wong Jogja kaya kula tesinger ngerti padahal sumbernya saking bumi tuban bumi penjenengan sedoyo sing wong tuban wis ora wer ro mulo tak elingno dadi cara kula ngeten iki sumbere biyen teko tu tuban lembah monang begitu rampung gawe tembang gawe gamelan sing maune cek cek cek katang katang katang katang tiga iki tembang slendro pelok sing muni nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang gung urip iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono nang kene ngaji ya nang kono kadang nyolong pi titik wong urip nggih apik terus mboten iso nek apik terus malaikat elek terus iblis nek menungso ya nang ning nang nong ya kadang nang kene kadang nang kono kadang apik kadang eh elek kadang nabu terbang kadang nabu bo kok urip ngono iku lah mulo nang ning nang nong urip ya nang kene ya nang kono nek pengen pungkasan apik tabuh kendang karo gong dangdang dangdang gong uripmu dangdang balik nang sang yang agung fafirru ilallah gek dang bali nang gusti Allah ya ana tuman ya cuman wong tuban wis ditinggal tekan Jogja cara ngerti akhirnya nang neng nang nong nang neng nang nong adang tang adang ah, tang eh ngono kae ya ayo ya, endi wonge ana ngoten niku pun boten enten oh iya le boten enten karo merem <laughs> Lha Kali jeng Sunan Kali Joko dikei mangan wijiane mawar kenongo kan kantil uripmu mawarno warno kenongono kenonge neneng atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Lah iki ulangan kok kene sedoyo sing mampu menembus pedalaman. Wakhiring lakon-lakon kene iki dilakoni Kali jeng Sunan Kali Joko pas ngedekno keraton Demak demak mulai gawe wayang sing wayang niku sing mau wayang beber wayang tulis ngeten iki digambar Islam larang gambar mula di dukir ya sing ken ngukir namanya sungking prabangkara mula natah gambar wayang jenenge nyung nyungke hadeng mak mriko mulai diulang no Ayo nek pengin dadi wong apik apa iki? Tangan. Tangan iki ana apa mawon? Jentik. Maksude jentik aja utak-atik barang liyan, aja nyolongan. Mboten ditalili asyariku wasyariqatu faqtu aid yauma. Lau anna Fatimah binti Syarakat laqatu yadah, mboten mung jentik aja utak-atik barang liyan. Iki tak jenenge jentik, soalnya iku jeneng silite pitik. Ngono cari manis dadi wong manis ning aja manis-manis rai iki penuduh dadi eh, penunggul dadi wong sing unggul ning aja sombong-sombong iki penuduh dadi wong nek iso nuduhke wong sira dadi jem jempol mriki lunga ning sawah gawani pacul pacul iku maknane nggo ngipatke barang kang muncul kolongane pacul jenenge bawak kudu ana obahe ya ah. awak lah nek wis ana obahe awak cekelane jenenge duran aja lalindonga ning penge pangeran heja eh, nek mantenan kon ngenehi cengkir gedang tep tebu iki aku wis kenceng pikirku wis sampean tak geget-geget tak gadang-gadang aku wis mantep gedang mlep mlebu karo tukang paes tukang rias saniki tambahi wortel kono mantenan nang diwor cek nang untel-untelan wong anyar niki lah pelajaran berharga kaya ngeten niki dibetot teng dem demak kali jeng sunan kali joko tadi inspirator utamanya jeng sunan bonang <coughs> jeng sunan kali joko terkenal kuat seperti inspirasi kok kene kabeh sing mulang kok kene mulo teng bonang sedaya ilmune niku mulo mboten lali jeng sunan kali joko teng demak manggen teng setunggaling kampung diparani kali Sunan Bonang mulo tepak panggenane diarani Bu Bonang eh, enten teng Demak niku sanding sanding masjid rada titik wonten Bonang di sone lah teng riku mila terus akhire yang Sunan kali Jogo niki bener-bener mampu menerjemahkan kepentingane wong Nusantara soalnya nopo belajar itu kok yang Sunan Bu Bunang, cuman Demak akhirnya bangkrut kerajaan sing disiap noni teng Demak bangkrut untuk apa karena oh, pintu keluar perdagangan internasional dikuasai Portugis tahun 1515 teng Malaka mriko runtuhnya kerajaan Malaka zaman Sultan Megat Iskandar Shah ditaklukkan kali Alborkulkue. akhirnya negara-negara maritim kita mulai bangkrut karena pintu keluar di kali Portugis berubahlah menjadi negara darat daratan akhirnya Demak bangkrut Bugis bangkrut Malaka bangkrut Kerajaan Palembang bangkrut mulai masuk ke pedalaman Neng Jowo pindah Pajang Pajang bangkrut pindah Teng Yogyakarta Namine Keraton Meta Metaram Berikut Dan ini Milo Masya Allah. Jadi Pak Bonang ini mengendalikan beberapa struktur besar bagaimana Islam ke wong jer, wong jeru Maka bangsa ini berhutang kali Mbah Bonang. Sampai akhirnya tadi bangsa Indonesia. Ini ini ini nggih para Lah Mbah Bonang ini di murid setunggal male, kok dia murid niku sing Islam no rojo-rojo teng Kalimantan Kalimantan pun Khatib Dayan. Jadi Khatib Dayan niku ketip karo saiki Khatib sekretaris lah. Jadi Khatib Dayan itu terkenal ning Banjarmasin mereka. Siapa lu tahu rono Sing mulangi kerajaan-kerajaan di sana menjadi kerajaan-kerajaan is Islam. Ngulangi nopo? Loh, yang ngulangi biar caranya jadi wong Islam niki urip di antara sistem lama ke sistem baru baru sistem lama itu jadi rojo mutlak sistem kawula nih kabuloh mutlak dirubah lagi cara Islam rojo bertanggung jawab teng masyarakat masyarakat bertanggung jawab teng ro teng rojo diiku milo terus akhirnya muncul konsep musyarakah urip bareng hidup bersama dalam persekutuan antara raja dan ham hamba terus raja dan hamba dilebur gitu termasuk kali Mbah Bonang niki menggunakan istilah baru sing ditawarke kali Rasulullah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati mula raja hamba dilebur menjadi konsep ra'iyah sing ini disebut ra rakyat jadi sampean iki wis rakyat wis sebutan kaya sing dikersake Rasulullah Sandonya wong Islam sing iso nyebut warga bangsanya dengan sebutan ra'iyah seperti kehendak Rasulullah hanya ulama-ulama Indo Indonesia. Dadi sampeyan iki wis ra'iyatul. Sak donya sing dikersake nabi niku kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Ya Rasul kepengin ngersake wong iki dadi ra'iyah. Ra'iyah iku sapa? Wong sing hidup saling bertanggung jawab. Lah mulo nek isih saling menyerang iki jenenge kafir. Nek wis urip bareng iku jenenge dhim. dimi lho nek wis saling bertanggung jawab kaya ngene dhewe sing kene ya ucap kene pajak bareng niku jenenge rai rai ya hebatnya nenek moyang kita mampu menamakan kita dengan kehendak Rasulullah dengan sebutan raiyah atau rakyat artinya apa wis ojo saling nyerang sebagai kafir kafir menyerang urip bareng dimi nek wis saling bertanggung jenenge ro'ayah tanggung jawab maka niki sing kadang kali para sepuh tidak ada lagi konsep kafir di Indonesia sebab wis ro'ayah mulo ojo ngafir no tonggo tonggo ini mulo ndi sampean meru kiai kiai sepuh ngufar ngafir no wong ora ana soal kita kedudukane wis rakyat nek iso ana sing kufar kafir iku ora patek Indonesia Nah ngene iki ya Lah rakyat iki terus akhirnya nek omong-omong rembukan kongkon nganggo istilah Quran wasyawirhum fil amri mulo lahir konsep musyawarah nek musyawarah aja menang-menangan dhewe tafasahu fil majalis mula lahir konsep wong gone wong musyawarah jenenge maj majelis lah sing nata ngene iki mbiyen para wa, wali para wali sing nata murite Mbah Ngampel onten sing pindah teng Sulawesi namine Datuk Ribandang nyebabke kerajaan-kerajaan Islam tumbuh dengan sistem musyarakah rakyat niku sedulur seperguruane Mbah Mbun nang ingkang nami Aryo Abdillah geser ke Sumatera Selatan membangun kekuasaan di sana dengan sistem yang sama. Wakhire londo teko dilawan bareng-bareng. Begitu londo lungo kawasan sing ditinggalke londo yang dibangun oleh para wali disebut wilayah wilayah artinya nopo al wali meninggalkan wilayah wilayah Nah wilayah itulah yang kemudian disebut negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini sampai ditinggali agama pertahankan sampai mati, tinggalin negara kesatuan Republik Indonesia kita pertahankan sampai ma mati. Loh iki mulai cari bocah-bocah NKRI harga mati. Lho ngeten ulanganewali, wali. Termasuk ulangannya wali sing kita sih kiat niku tenggen kulo mriku duka teng Jogja eh duka teng Tuban Nopo, ne ulan suro oraman mantu niku ya ulangane wali ini kadang wong Jawa rapat ngerti saya nganyar nyar nih. ulan suro niku mboten duwe gawe mboten mantu bahkan tenggen kulo teng Jogja niku pindah omah rawani nih ulan suro jenengi anak enteni bar suro soalnya ulan suro niku ulan malati lah nek jarene wong anyar iku tahayul iku ulangan boten ulan suro niku ulan islam orang yang mampu mengambil kalimat suro niku wong islam sebab ulan suro niku dijikuk saka buntute ulan asyura wong jawa niku ulan asyura dijikuk buntute dadi su suro wong jawa senengane jikuk buntute tok Muhammad Mat Zainal Abidin Bidin Abdullah Dula Abdurrahman Durakman Loh, ini Jawa lah Wulan Asyura niku disebut buntutnya tok su Sura Lah wong kene kok iso ngarani Wulan Asyura Sura iku apa bahkan Muharram diarani ulan su Sura ora mantu ora apa sebab para wali sing dugi mriki niki turunane Kanjeng Nabi saking jalur Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku duwe bojo nggih Siti Fatimah Zahra putrine Kanjeng Nabi dianak kali Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Lah Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain niku hijrah dateng pundi? Dateng Persia. Persia niku Iran sakiwa tengene niku. Akhirnya Sayyidina Ali besanan kali Raja Rustum, Raja Persia. Akhirnya Raja Persia sing maune Majusi pindah Islam melu Sayyidina Ali sebab ngapain mantu Sayyidina Husain. Akhirnya tiang Majusi sing teng Persia oral menyembah geni meneh, pindah nyembah Gusti Allah lah wong Persia niku nek nyembah geni, geni niku digelep bangunan dhuwur namine Manara. Mila begitu melu Islam genine diguang, bangunan manarone digeleng Arab Mas masjid. Akhirnya masjid Persia duwe manara. Lah uang wong delok manara kok ape? Akhirnya kabeh wong Islam sak donya pengin gawe manara, tekan Tuban jenenge meno menara. Lho niku saking Persia rumien. Lah Sayyidina Husain niku pada bulan Asyura terlibat konflik kali Yazid bin Muawiyah niku kabeh putune Nabi dipaten, dipateni, ente Terbunuh semua kalau Yazid bin Muawiyah niku teng bulan Asyu Asyura, maka bulan Asyura menjadi bulan du, duka. Duka seluruh kaum muslimin teng bulan Asyura niku dicekel terus kali putrane pun Sayyidina Ali Zainal Abidin putrane sing selamat niku Sayyid Ali Zainal Abidin dari putra namini pun Sayyid Bakir Sayyid Bakir dari putra namini pun Sayyid Jafar Sodik Sayyid Jafar Sodik wis kuat urit ning Arab nih ora kuat saking ribute mulut curhat datang kanjeng Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه أجمعين واخرجنا من من بينهم untuk mawon keng riku lah saya Ja'far Sotek niku duwe putra Sayyid Ali Uraidi tambah adoh mboten teng Arab malih medal de putra Sayyid Muhammad tambah adoh de putra Sayyid Ubaidillah tambah adoh de putra Sayyid Isa metu tambah adoh Di putra namin pun Said Ahmad digelari Al Muhajir kan hijrah. di putra Sayyid Alwi, di putra Sayyid Muhammad Tambato, di putra Sayyid Alwi, di putra Sayyid Ali Khalid Qasam Tambato, di putra Sayyid Ahmad Sohib Mirbat Tambato, di putra Sayyid Alawi Amil Fakih, Tambato di putra Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia, di putra Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa, di putra Sayyid Muhammad sampai Pasir, di putra Sayyid Jamaluddin Al Husaini Al Kabir melebu tanah Jawa. Jawa diceluk Syekh Jumadil Kubra de putra Sayyid Ibrahim pindah Palang Tuban de putra Raden Rohmat Sunan Ampel pindah Surabaya de putra Raden Makhdum Ibrahim pindah Tuban Sunan Bu Bonang ya gila ya lah kali Mbah Bonang ulangan ngono ku dilangi ulangan sura niku niku lah dibeto kali jeng Sunan kali Joko. Sunan Kalijaga dipeto muridipun naminipun Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng niku teng Pakah niku. Sunan Geseng di murid naminipun Mbah Abdul Rahma, Mbah Abdul Halim Benowo Surabaya. di murid pun Mbak Abdurrahman Lasam di murid Mbak Jabbar Ngelirip Tuban di murid Mbak Sufyan di murid Mbak Abdul Halim Boyolali di murid Mbak Abdul Wahid Solo Tiga di murid Mbak Khairon utawa Mbak Gareng Purwodadi di murid Mbak Ash'ari Mbak Ash'ari di putra Kiai Hashim Ash'ari pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama lo mula lah waktu dibetok kali Mbak Abah geseng dipetok kali jeng Joko Tingkir kali Joko Tingkir dibeto kalian Danang Sutowijoyo ngedekno Jogja mulo teng Jogja ini kune ulan suro ora mantu gue ngeling ini bulan duka mulo wong Jawa nek ulan suro niku damel bubur abang putih bubur abang pertanda darah yang tumpah bubur putih tanda tulang yang pecah nek wong Jawa wulan Asyura karena itu bulan yatim putune Kanjeng Nabi, mulo diarani riyoyone bocah yatim bikin santunan anak ya yatim lho iki lho. Dadi wong nek ra ngerti malah alok-alok wong Jawa wulan Asyura ora mantu gara-gara nyiroro kidul mantu ana sing ngono. Iki wong geblek ya ngene iki. Lah sing ngarani wong Jawa man, nyiroro kidul mantu wulan Asyura iku sapa? Niku jenengane Abdullah. ngabdulah niku wong bak wong bakaran pati mriko. Uripe kere santri ra kuat melarat melu londo. Akhire melu londro duwe gelar Tunggul Wulung. Lah Tunggul Wulung niki akhire nulis serat kalih serat setunggal naminipun serat napa? Sabda Palon Naya Genggong sing setunggal namine Darma Gandul Gatholo Gatholoco. sing sabdo palono yo ya genggong ne fitnah ne Raden Fatah nyerang pahit Mojopahit ne de dewi padahal sing nyerang pahit nyerang Brawijaya bapak e jeng Raden Fatah niku namine Girindra Wardana saking Kediri Girindra Wardana niku putune joyo Katuang neku Katuang niku dipateni kali Wijaya pendiri Mojopahit Wijaya niku mantune Kertanegara Kertanegara dipateni joyo Katuang Joyo Katuang dendam soal Kertajaya di Pateni Kenarok tahun sewu rongatus roli roli akhirnya Gerindra Wardana nyerang Brawijaya 5 Bapak e. Raden Fatah Milo Raden Fatah nyerang Gerindra Wardana sing nyerang Bapak Bapak eh, tapi teng serat Sabdo Palon Noyo Genggong dipun ceritakan sing nyerang Mojopahit niku dem Demak Milo ono 500 tahun nagih janji Sabdo Palon Noyo Geng Genggong lah serat setunggalin amin darmo gandul gandulu lucu niku serat porno eh termo gandul niku mana nih meng sak termo gan gandul niku nyeritakin dok loro gandul niku lo nang gandul teng bundi teng gato lucu gato lucu niku alok alok wong islam sunat gato lem lon melonco mulo ono istilah termo gandul gato lo gato lucu lah termo gandul gato lucu uripe ora sempurna nek ora petuk dewi perjiwa Wati farji ku arti nengok niku loh niki Ini kan kudu dibongkar. Lah di antara perjalanan Dharma Gandul Gandolojo niku teng Ulan Suro mampir teng Keraton Kidul nyerita kene Ratu Kidul lagi man mantu milo akhirnya terus dicerita diceritakno ono uang Ulan Suro ora mantu goro gara Nyiroro Kidul man mantu ini fitnahan terhadap tradisi Nusantara yang begitu menghargai turunannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh, ngene tak dunungno sita-sita nah wulan asyura ngeten niki nek teng Mekah nggih enten tradisi nopo tradisi ngumbah Kak Ka'bah Bejing dak jubah ning mboten tinggal pinter iki jubah mulane wong Jawa akhirnya ya umbah-umbah wong ditinggali Ka'bah Nabi ngumbah Ka'bah awak dhewe ditinggali kampung ngumbah kampung kampungmu lo kadang ono istilah berside desa terus ono istilah sedekah bu bumi sebab sing disedekahi wis neng jero bu bumi wis mati lho niki ulan-ulan ngeten niki soalnya nopo saat durungnya Islam tekon niku wong Jawa ya wis diulang wong Jawa niku aja lali Mbah Buyute wong Jawa ngarani Mbah Buyute niku namine Dang Hyang lah wong Jawa niku ngarani Dang Hyang niku kadang jikok buntute tok dadi eyang Mula ono eyang kakung eyang putri wong tua jawa niku culane eyang nek wong arab wong tua niku namine syaikhun suyuh nek uwane akeh saiban lah wong jawa niku sering bleset dang hiang dadi eyang kadang bleset dadi da danyang lah danyang niku menungso anak putu takok teng para dang hiang nih para dangyang kudu diestokaken ngestokaken pun para dangyang namine dawuh ingkang dipun pundi pundi mula porodang yang diarani pepunden omai diarani pun punden lagi pepunden ini urah omah demit omah menungso neng boso jo Jawa mula nek ora paham boso Jawa angel kaya kulo ngeten iki nek neng Arab jenenge dawa asyeh Al-Fadil, Al-Karim, Al-Alim, al alama Hadratil Mukarram, Dawawa. tekan Jawa mek kiai ngono tok. Padahal kiai kadang ana jeneng kebo ya kiai slamet, tombak kiai pleret. Hmm, Jawa biasa rasa gumun barang-barange akeh jenenge si siji. Wong Jawa niku nek wong Jepang teko mungkin ya kaget soalnya Mio karo wong Tuban diarani Hun, Honda. Hondamu apa? Mio. Tuku Honda apa? RE King. Ini kan wong Jawa ra ono wong RE King kok Honda. Angger minuman botol aku, aku wah. Angger angger mie instan, sari, sari mie. Angger katok jin, lepis. Angger pembalut, softtek. Ya angger pompa air sa, sanyu. Coba angger uang putih gede dua lon, londo, londo di londo Amerika, lagi kawan Amerika londo. Jawa, di mulon, zaman rapaham. Atas ini kita yang rapatin Jawani, soalnya rapatin paham. lah nih lah nggak nggak nggak teniki mulu sampean kadang ngojo kaget lu ini apa sih Saiki opo opo digugat istilah digugat istilah nyadran rawani sana gini istilah birul waliden nih bang jawab biar nih gue lu ngaco nih gue mulai wangsul gue lagi mbah buyute saya urep pawis mati gawat no oleh oleh lah tekannya anak putu nih gue namini serodo serodo nih gue dilakoni tadi nyat nyadran itu biasa kaya sholat sembahyang nah halal kaya ngerti niki karena arti acah milenial ini ra jelas no kaya ngerti niki ini orang paham wong cah hanyar sampean lu rong puluh tahun ke urung suwe telung puluh tahunan lah cilian kulo nih sampean sing nom nom tak kandani si ono yo Iku nek dolanan iki nglumpukno lemah disikut diuyui. Iku isik hari ini cici pisan sampean dino iki numpak ninja empat tak cilian kulo ciliane Pak Uda niku no ban dani sampean ban no keliling deso peleke sepeda dicopot dikei suduk terus diglindung gelinding gelinding glinding ngono saiki wis gak ono itu padahal belum 20 tahun yang belum 30 tahun golek belandingan apa sampean ono tuh mohon saiki ra ono golek apa wis ra ono antung tung wis gak pati akeh tahun yang lalu zaman niku sik ono wong Tuban mesti patu dan kene iki pencolotan tulanan dolanane urung main game gue bentek, oh, ora ngerti lo. makanya anak milenial ini kau yang ini gue tuh dijelas no. Mulu Gusti Allah nih gue lagi ngurut ke cerita-cerita besar supaya orang dilalek, dilalekke gue tenanan ceritanya Nabi Adam cerita no bahkan menungso isek dikongkon ngadep tilase Nabi Adam niku kan ngadep Ka'bah cek lali nek biyen menungso medun tekola langit Nabi Adam kalau Siti Hawa ketemu pertama di tengeri kali Jabal Roh Rohmah sampean lo isek dikongkon rono kalau Gusti Allah jenenge ibadah ha, haji nili Jabal Rohmah pas opo teng aro arep ora lali Mbah Adam iki mbiyen karo Siti Hawa iki teko kono kawitan petuk sadurunge dadi bangsa-bangsa, sadurunge dadi Cina, sadurunge dadi Arab, sadurunge dadi Afrika, sadurunge dadi Eropa, sak belum jadi Indonesia. Mbah Adam niku teng Jabal Roh, Rohmamu lo sampai nek ero Jabal Rohmah diulang, ojo lali nek menungso iku kabeh sedu, sedulur niku jenenge ukhuwah basyariah. Lepar ngono Nabi Ibrahim sing nemokke Ka'bah dibangun meneh, ngono karo Gusti Allah diceritakno. Ya ora entuk dilalekke, Milok tilasin Nabi Ibrahim jenenge makom Ibrahim. Petilasane Nabi Ismail jenenge Hijir Ismail. Meloyam mlayune Siti Hajar jenenge Sofa Marwah. Tempat balang Setangi, Jamarut Ula Wusto Akobah. Wong Islam kongkon napak tilas rono. lu iki lo pentingnya memahami masa lalu untuk apa? Untuk memahami masa de masa depan cek gak kli, keliru. Lha ya, iki lho Gusti Allah le nonton umatnya Nabi dikongkong nilii rono. lho ini kalau mula kita ini gawe khol khol, khol cik buatan kepaten obor 20 tahun yang lalu niku umatin nabi sing neng Indonesia nih kaya sama yang takkan dani pengen perlu Afrika mawon ngenteni flora dan fauna saiki sampean karek delok iki lho sak muni-muni niki iki pusokomu karek ngetik pengen perlu Afrika tengu Afrika karek ngetik tok metu kinjeng Arab ono ning kene bokong India metu itu itu uang milenial makanya uang milenial ini kadang lupa diri merasa tidak punya masalah masa lalu lu ini mulai Islam ngulang memahami masa lalu karena begitu manusia kehilangan masa lalu manusia tidak lagi mengerti asal usul usulnya sebab wong saiki dadi opo ae iso sampean iso nganggo rambutnya wong Amerika sing celipir iso sampean tiap hari tidak mau pakai bahasa Indonesia pakai bahasa Inggris iso emoh aku cinta padamu ganti I love you iso sampai arep model lebih Arab dari wong Arab iso sampai arep nganggo pakaiannya wong Cino iso sampai arep nganggo rambutnya wong Korea miring iso wong Korea nganggo WhatsApp sampean nganggo WhatsApp wong Cino nganggo Facebook sampean nganggo Facebook semua sekarang sama seluruh anak bangsa yang tidak sama cuman satu apa kalau kamu pergi ke negara orang kamu pasti ditanya mana identitas bangsamu di paspor paspotmu. Mulu sampean kudu hati-hati kadang wong iku lali. Sampean wis rumangsa luwe Arab timbang Arab. Begitu neng Saudi tetap ditakoke paspotmu endi. Habib Rizik itu turunan Rasulullah. Balik neng Arab ditakoni paspotmu endi. Kesuwen neng Arab ya, Mbah, bayar. Perintai Gusti Allah lunga haji walillahi ala nasi hijjul baiti kongkong nang baitullah wong Arab ngarani awak dhewe duyufur rahman tamu nih Gusti Allah tapi awak dhewe lunga kaji tetap ditakoni pasportmu endi maka jangan lupa hari ini semua dunia bisa menjadi satu yang tidak bisa manusia punya batas kebangsaan maka jangan kau khianati bangsamu jangan kau lupakan identitas bangsamu kamu tetap Indonesia Lesing bangun Indonesia sopo porowa wali karena Sabang sampai Merauke jenengke wila wilayah maka kalau kita mau berterima kasih punya bangsa dan negara jangan lupakan para wali pemilik wilayah wilayah tanpa para wali tidak ada wilayah wilayah karena pemilik dan yang bangun adalah para wa, wali jadi hal ini dalam rangka apa merawat bangsa dan negara negara Cina duwe bangsa, Jepang duwe negara. Endi kabeh duwe? Rohinya punya suku, ndak punya negara. Uripe loro saduk karo wong Myanmar. Kurdi punya suku tapi tidak punya bangsa dan negara, bubar neng Arab ya. Tiang Uighur punya suku tapi tidak punya bangsa dan negara, manggon neng Xinjiang ya dicing karo wong Ci, wong Cina. dan semua bangsa punya akan tetapi hari ini semua sedang terkagum-kagum dengan Indonesia kenapa Arab satu bangsa pecah jadi puluhan negara Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara kitalah puluhan bangsa menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia lagi bangsa dewe ya bangsa Indo Indonesia nih ngerawat ya gini kita ekol tapi kira ngerawat bangsa dielingno maneh. Dengan cara inilah insya Allah kalau kita tidak lupakan para pemilik wilayah, insya Allah bangsa ini akan menjadi bangsa dan negara yang dalam bahasa Al-Quran baldatun thayyibatun warabun ghafur mulo muka-muka untuk manfaate dalu menikah bincang kapan kita lanjutakan malih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin حمد الناعم حمد الشاكر حمد يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم افتح علينا فتح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ونسينا جلال كرمتك يا الله شهد شكرا لك كرمتك وليك يا الله اتم لنا بالإيمان اللهم اتم لنا بالخير اللهم اتم لنا من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم سلم الخاتمة ثم جعلنا أولادنا ذرياتنا تلامذنا للعلم على الخير لعباد المسلمين قيام الإيمان يا أبائنا امهاتنا مشايخنا مشايخنا وجد جدنا سبقنا بالإيمان وقصرنا الأرض بحثنا بنان يا الله والجمع أسرهم يا الله الذي سبقنا بالجمع وبرنا سبقنا يا الله وجد تلامذهم يا الله يا الله اللهم اغفر لهم وارحمهم بما فعلهم اللهم لا تحرمنا أجرهم لا تنا بعد ما اغفر لنا لهم اللهم اجعل قبرهم من ذنب الجنان اللهم اجعل ما تبرج من قبل الله محمد رسول الله بعقيد المسلمين معنا ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذن الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد